Magandang araw mga kaibigan, isa na namang nakakalungkot na balita ang sumalubong sa atin sa araw na ito. Pumanaw na po ang Pilipinas Got Talent Champion na si Jubet Baldivino. Kanginang alas 4 ng madaling araw ay pumanaw ang nasabing singer sa St. Nazareth Hospital sa Batangas. Isa sa kadahilanan ay ang kanyang aneurysm o pagputok ng ugat sa ulo. Ito'y kinumpirma din ng kanyang asawa at mga matatalik na mga kaibigan. Sa ngayon, nagluluksa ang mga mang-aawit at mga ilang kapamilya ni Jobit Baldivino. Panalangin ang hinihingi ng kanyang asawa, ang kanyang may bahay, para kay Jobit Baldivino. Sa kasalukuyan mga kaibigan, ipagdasal natin ang trahedyang ito na naganap sa ating idol na si Jubit Baldivino. Paalam, Jubit Baldivino.